kuni kecha jarqo'rg'on tumani oftobqo'rg'on mahallasida zamonaviy barcha sharoitlarga ega bo'lgan 48 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi ta'lim tashkilotining ochilish marosimida tuman hokimligi tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mas'ullari mahalla faollari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi tadbirni tuman hokimi bahodir o'roqov kirish so'zi bilan ochib berib barchani yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti ishga tushgani munosabati bilan qutlar ekan tarbiyaning negizi bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamon talablari darajasida yuqori saviyada tashkil etish zarur anjomlar malakali malakali kadrlar bilan ta'minlash yetuk barkamol kelajak avlodni tarbiyalashda muhim omil ekanligini ta'kidlab o'tdi yangi qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida guruh va sanitariya gigiyena xonalari tibbiyot xonasi musiqa zali alohida oshxona umumiy ovqatlanish zali o'yin maydonchalari yozgi ayvonchalar barpo etilgan jarqo'rg'on tumanidagi e, qirq sakkizinchi maktabgacha ta'lim tashkiloti juda zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib sharoitlari keng ko'lamda berilgan tumanimizda qirq to'rtta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud edi shu paytgacha qirq beshinchi maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lib faoliyatini boshlagan bo'lsa e, sharoitlari judayam zamonaviy e, isitish tizimlarimiz ham talab darajasida bolajonlarimiz uchun hamma kerakli sharoitlar yaratilgan tumanimizdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'garaklarimiz e, qo'yilgan ingliz tili rus tili sport to'garaklari gimnastika to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy aqliy kognitiv va shaxsiy rivojlanishi uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lgan ushbu tashkilotga 120 nafar bolalar qabul qilinib belgilangan davlat talablari va dastur asosida malakali mutaxassislar tomonidan ta'lim tarbiya beriladi mana bizda necha yildan beri mana shu bog'cha e, mahallamizda bog'cha yo'q edi mana e, hokim bobomiz manaki jarqo'rg'on tumani bo'yicha birinchi e, zamonaviy bog'cha va sharoitlari bo'yicha birinchi o'rinli bog'cha mana shu bog'cha endi men oliy ma'lumotliman xudoga shukur mana shu oliy ma'lumotli bo'lib o'qishni tugatib keldim va ish bilan ta'minladim kelajakda bolalarga yaxshi ta'lim tarbiya berib vatanga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib yetuk insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilamiz va bor kuch g'ayratimda bilimimda mana shu bolajonlarga sarflayman Ta'kidlash joizki, investitsiya dasturi asosida ushbu tashkilotga 3 milliard 682 million so'm mablag' ajratildi. Zilol Ostona Termiz mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan qurib, foydalanishga topshirildi. jarqo'rg'on tumani oftobqo'rg'on mahallasidagi 48 sonli bog'chani e, qurilish ishlarini zamonaviy va tezkorlikda olib borishga harakat qildik bu yerda 90 ta usta ishchilarimiz bilan eksminada ish olib bordik qurilish obyektini 140 kun muddati bilan tenderda yutib olgan edik mana bugun 130 kun muddatda biz qurib bitkazishga ulgurdik jarqo'rg'on tumanidan yigirma besh kilometr uzoqlikda joylashgan mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkil etilishi jarqo'rg'onliklar quvonchiga sabab bo'ldi mahallamizda ko'p o'rinli bolalar bog'chasi ochildi shu fursatdan biz jamiki hokimiyatimizga hokimlarga prezidentlarimizga rahmat aytamiz mana bugun bolalarimiz ayollar ko'proq xursand bolalarimiz bog'chaga kelishlari bilan hammamiz xursand oldin bolalar bog'chaga borishga qiynalardi uzoqqa qatnardi nevaralarimiz mana ta'lim olishlariga hamma sharoitlar yaxshi kelajakda nasib qilsa nevaralarimiz katta katta ishlarda ishlaydigan vatan uchun xizmat qiladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishini so'raymiz Ma'lumot uchun hozirgi vaqtda Jarqo'rg'on tumanida 3-7 yoshli bolalar soni 20510 nafarni tashkil etadi. Ular uchun 44 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 3 ta davlat xususiy sherikchiligi, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta xususiy nodavlat, qolaversa 197 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. 13536 nafar bolajonlar maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilingan bo'lib, qamrov darajasi 66 olti foizga yetgan